Hola chicos y chicas, ¿cómo están gente? ¿Cómo han estado sus días? Espero que muy alegres y de amor Mi nombre es Anaís y te doy la bienvenida a este canal Hoy día les traigo un video distinto, diferente, es que vamos a cocinar comida coreana. Uno de mis sueños es viajar a Corea del Sur, es uno de los países a los cuales de verdad, deseo ir. Y bueno, uno de repente piensa así como mucha, de verdad quisiera ir, quisiera estar allá, cómo será y bla bla bla bla. Entonces pensé, bueno, si yo no puedo ir a Corea, traeré Corea a mi casa. Y así es como empecé a buscar recetas para hacerles este hermoso video. Así que elegí tres recetas sencillitas, o al menos así se veían, y que bueno, yo no soy muy buena en la cocina, así que traté de buscar algunas simples que pues, no fueran tan difíciles para mí. <laughs> y aunque tuve algunos problemillas, igual eh, me lo pasé súper bien, así que por si acaso, ninguna de estas recetas obviamente no son mías porque yo no tengo idea cómo cocinar comida coreana. <laughs> Por lo que les voy a dejar los videos de cada plato aquí abajito en la descripción. Encontré que estos videos eran súper buenos, explicaban súper bien. Además vi que tenían otras recetas por si quieren intentarlo ustedes con otros platos porque uf, se veían súper ricos. Bueno, eso quería decirles. Ahora vamos a la cocina. Hola. En esta ocasión vamos a hacer kerambari, que es el rollo de huevo. No sé si dije bien la palabra. El hot dog coreano y también el arroz coreano que lo he querido hacer toda mi vida. Y para partir, entonces vamos a hacer el rollo de huevo. Queremos no salga porque habilidades culinarias no tengo mucho Ya, ahora vamos a poner los huevitos, chiquillos. Son cinco huevitos. Yo, creo que la parte divertida, yo en verdad quiero intentar. Ay, sí, sí se ven. Aquí están las verduras cortaditas con todo mi... Si me salen, me voy a creer doble chef. no piensen que estoy enojada o estoy rara, sino que es mi cara normal, no sé, cuando me concentro hago, hago gestos. ¡Ahí está! ¡Todo bello! Oye, no sé, estoy terrible emocionada por así. es la primera vez que hago un ruido de huevo. Estoy nerviosa. ¡Vamos! Vamos que se puede. Ahora sí, chiquillo, llegó el momento que todos estábamos esperando. Oh no, está pesada. ¡Ya! Vamos a encender esto. Ya. ahora sí, chiquillo. Pucha, creo que ya dejé la embarrada. Porque creo que eché la mitad de la mezcla y no era así. Ah. ¿Ustedes qué creen? Mucho Ya esperamos a que el huevo se haga. Chiquillo, no sé por qué no se ven cose ahí. No sé si moverlo o no, porque intento moverlo aquí. Está cosido. Aquí está guau. Intento, Intento, porque eso será 80% también, te como la duda. Este chiquillo no a la última vueltita. Dios mío. Ya, pero, pero nunca he hecho un bebé en mi vida, así que igual está piola. Y aquí está nuestro quema. <laughs> Oigan, ¿qué usted? Me salió muy mal para ser la primera vez. Yo estoy orgullosa de mi primera vez. <laughs> Pero esto no se acaba aquí, vamos a seguir haciendo. Ahora vamos por nuestro arroz. Y este es el arroz que yo encontré chiquitito. Lo encontré en patronato por mí. Preguntan en el supermercado coreano. La agua mi casa está mala Me gustaría hacer un video probando el soyu, soyu y el kimchi. Igual no sé decir tinka. A mí me tinka. Ahí está quedando más clarita. Loco, mi arroba hace sonidito, no sé si eso es normal. ¿Lo escuchan? vamos al siguiente paso. Y fuego fuerte. Llegó el momento de ver cómo nos quedó el arroz. Yo no sé si debía quedar así. ¡Oh! Miren, es como terrible. Es como... ¡Wow, wow! Es como... Miren. Es como chicle. Supongo que tenía que quedar así. Oye, rico el sabor, a pesar de que no tiene nada. dejamos el video de hoy, va a tener segunda parte, así que si les gustó no se les olvide darle me gusta, suscribirte y comentar abajito. Voy a estar avisándoles cuando esté lista la segunda parte por Instagram o si quieren encienden la campanita. Y nuestra frase se la voy a dejar en la segunda parte también. En verdad espero les haya gustado y sin más que decir, muchas gracias por ver este video y los quiero mucho. Nos vemos en la segunda parte. Bye. Me pegué. Ya <laughs> por el momento de espera les voy a bailar. Ah, estos pelitos chiquititos son imposibles. Creo que, bucha, ya dejé la cagada como que... <laughs> Puta.